Oh, yeah, I'm gonna 어? 어... 155 polisin dağıtmasın yardımcı olu. Alıyoruz. Biz anlamıyoruz ama olay yerine bilgi gönderiyoruz. Kimse kıpırdamasın polis. Komiserim hırsız hala burada. Yat yat yat yat yat. Rasuli hırsız değil. Direnmeyi kes! Hırsız değil. Hırsızlıktan dolayı tutuklusun. Ben hırsız değil. Ben hırsız değil, hırsız oldu. Memur bey, tam zamanında geldiniz. Ne demek efendim? Görevimizi yaptık biz. İyi günler. Hayatım, boş ev buldum.